فيرب الي بستعمله دايما في السالوتاسيون في التحيات في فيرب الي ده مهم جدا لما انا بسالك يا اما كومون vous allez او vous allez comment او vous allez bien مثلا هترد تقول لي ايه Je, je suis bien. لا je suis ليه انا بسالك فيرب الي ده Ah, فيرب je vais الي bien. Ah, je vais bien. تري بيان طب لو انا س... Je vais bien. لو هترد ب ب اون هتقول ايه Euh, oh. اون اللي هي زي نو بس بنستعملها في اللغه العاميه يبقى هو هصرف البلد يبقى ايه بقى؟ لا مش عارف او في لا لو هنرد او هنقول ايه؟ مش اون دي زيها زي ال وال دايما بنكتب ال وال وبنحط جنبها اون يبقى يبقى او في لا مش في دي دي مش في يبقى اون Et on va On va. On va. On va. On va bien. On va bien. هنا on بمعنى بمعنى نحن بمعنى nous بس في اللغة العامية. أنت لو عايز تكلمني رسمي تقول لي نو ترد بنو. هتقول لي nous نحط إيه جنب nous؟ نو نو ألون نعمل ليزون نو زالون بيان كده انت بتكلمني رسمي اون va bien عمي nous بيان رسمي طبعا لو انت بتتكلم على بمعنى نحن بتتكلم بمعنى انا يعني ب... على نفسك بتقول je d'accord طيب الافعال دي يعني faire و aller دول يتحفظوا يعني صم اوكي اوكي اوكي طيب، عندنا هنا فيرب فينير فيرب فينير هو ثالث فيرب معانا هقراه وبعدين نشوف نستعمله ازاي طيب je viens جو فيان Je viens. tu viens tu viens Tu viens. il vient elle vient elle vient elle vient Il vient. Elle vient. Euh, on vient On vient. on vient nous venons Nous venons. venons nous venons ve venons venons Venons. vous venez vous venez Vous venez. ils viennent elles viennent Ils viennent. Elles viennent. ils viennent elles viennent très bien verbe venir اللي هو uh, to come اوكي هو عكس aller aller to go العكس بتاعه verbe uh, venir ما بنستعملوش في ال... ان احنا بنتكلم على لي زاكتيفيتي هقول لك كاسكو هو فات مثلا بوندون فو فاكونس ديتي يعني بتعمل ايه خلال اجازه الصيف مش هتقول لي جو فيان مش هتستعمل هتستعمل الافعال اللي احنا خدناها اللي هو فير جوي براتيكي والي تمام ففينيغ بس احنا خدناها بس هنا آه، زياده عشان هو عكس معناه عكس معنى الي بس كده لكن هو استخداماته قليله يعني آه، لا هو مش هيبقى مش قليله هو هيبقى استخداماته في حاجه تانية غير ال leçon بتاعنا النهارده غير موضوعنا النهارده اللي هو آه، ازاي نتكلم على ليزاكتيفيتي آه، ازاي نتكلم عن النشاطات اللي بنمارسها موضوعنا النهارده ليزاكتيفيتي كومباتي او النشاطات اللي احنا بنعملها يا اما في ال week-end يا اما بعد الشغل يا اما في الاجازه طيب هنا هنعمل ليزيكزرسيس دي ترو فيرب هنعمل exercices على الثلاث افعال دول اوكي وبعد كده هيبقى عندنا ان احنا نتكلم على حاجتين اللي هما لي بريبوزيسيون لي برونون ابري بريبوزيسيون و الفيتور بروش طيب مسيو pouvez lire نقرا هنا ok Euh, tu fais du tennis اوكي j'adore le tennis آه، المفروض بقى هو الديالوج أنا؟ ماشي ازاي آه، هو هو ده بيكلم ده تمام أوكي، وبعدين بعد كده؟ وبعدين ده بيكلم ده فدول كده هنا demain je هو بيسأل هنا بيقول له demain je vais domaine je vais à la plage Euh, tu viens tu viens tu viens bien un nom, je vais au village. Ok. Voilà. Ici, c'est super. Euh, on, on, peut faire du VTT. VTT. v, VTT. VTT. BTT. Et d'où la randonnée. Randonnée. Randonnée. QN, le VTT et la randonnée. Très bien. En décembre ah, euh, En décembre, j'ai vous au... Je je vais au Seychelles. Seychelles, c'est au Maroc. Au Maroc. Au Maroc. Moi, euh, je, vous, je, vais, euh, je, vais à Ibiza. Ibiza. Ibiza. Non, c'est une euh, Espagne. en Espagne Espagne. آه، دي هنا الرد على ده آه، اوكي سي او ماروك نو سي اون اسباني Ah, Comment? d'accord. وي ماري Au i Marie. Elle y chez الي شي توني Elle est chez Tony. داكور يقول لنا observer les constructions des verbes نلاحظ الافعال متركبه ازاي بيقول لنا هنا عندنا فيرب ايمي وفيرب ادوري كونت اون بارل اون جينيرال général نتكلم بصفه عامه d'une chose عن شيء بنستعمل لا دو دو ال ابوستروف ودي لو نتكلم بصفه عامه يعني مثلا بقول مثلا euh, je regarde آه، دي فيلم مثلا او بتكلم بتفرج على افلام بتكلم بصفه عامه ما بحددش حاجه معينه آه، لما بقول مثلا جو في دو سبور انا بلعب رياضه ما حددتش رياضه ايه حتى لو لما بقول جو في دو فوتبول ما حددتش كام مباراه انا بلعبها انا بقول انا بلعب كره قدم ما حددتش من الساعه كام للساعه كام وكام مباراه فبنستعملهم لما بنتكلم عن حاجات في حاجات في بصفه عامه دول دول بيجوا قدام فاخ وقدام جوي وقدام افعال اخرى هنشوف ان احنا بنستعملهم كتير حتى في الافعال اللي ليها علاقه بالاكل لما نوصل للسون دي هنشوف لي زيكزامبل لما نتكلم على الاكل آه، لكن عندنا اربع افعال ما ينفعش يجوا وراهم دول عندنا verbe ايمي وادوغي وبريفيري وديتيستي euh, ما ينفعش يجي وراهم الحاجات دي بيجي ورا ايه الافعال الاربعه دول دول بيجي وراهم ديتيستي يعني ايه détester يعني يكره اوكي اوكي بريفيري يعني يفضل adorer يعشق و aimer يعني يحب آه، دول بيجي وراهم دايما الافعال دي بيجي وراها لو لا لي لو لا الابوستروف لي هنا بيقول لنا observer la construction des verbes aimer adorer طبعا adorer وaimer الاربع فيربات دي بنلاقي لو faire بيجي قدامها دو ودو لا والحاجات اللي احنا شفناها aller بيجي وراها les prépositions de lieu حروف جر المكان اللي هي الا و ال apostrophe و او و او avec x ممكن يجي وراها دون بس هي مش موجوده دون هنا في الديالوج هو ده اللي احنا المفروض ناخد بالنا منه الكلمات الصغيره دي طيب هنعمل deux exercices دول وفيليغ كنا نقرا من هنا بيقول لنا كومبليتي افيك الي فينير نكمل بالي فينير الي فينير اوكي ديمانش ديمانش ديمانش جو Dimanche, dimanche, je, hmm, et, euh, هيبقى je, يا اما aller يا اما venir ok. Je vais faire, Très bien. Je vais faire. je vais faire du ski. Ok. وهنا Tu es allé avec moi? لا آه، تيجي معايا يعني آه، تيجي معايا tu viens avec moi Ah, tu viens avec moi. Tu viens. très bien Non, j'ai. tu vas, tu vas dans les Alpes. Tu... Ok. Tu vas dans les Alpes. Les Alpes, euh, c'est une région en France. Il y a Gibel les Alpes, euh, ok Non Non, j'ai vous. Je vais. Je vais dans la... Dans les Vosges. Dans les Vosges. Vosges, les Vosges, on monté à Okhra, les Vosges. D'accord D'accord. Jo, euh, Jové et Marie. لا د- بيقولوا d'accord يعني تم يعني طيب اوكي Ben, Hague. ok. هاجي je viens Je, je viens, sorry. Je viens et Marie. et Marie elle peut Elle peut. علي دايما ال- بيجي وراها البو بيجي علي. وراها بص علي بيجي وراها ايه محطوطه حتى هنا دايما بعد الي لازم يبقى فيه حروف جر لكن فينيغ لا صح يبقى البو البوفين فينيغ فينيغ ونحط الفيرب زي ما هو في الماستر في عشان ده عشان ده في الانفينيتيف عشان ده سؤال بالظبط عشان ده verbe pouvoir اللي هو شي كان اوكي آه، تقدر تيجي يعني البو فينيغ فاول verbe متعمل له تصريف كونجوجي ثاني verbe يتحط في ال infinitif. ال exercice أه، الثاني اللي حدوه لكم تعملوه أه، ك كدوفوار هو هيبقى هنا exercice 3 اوكي الاكزرسيس ده تعملوه كدوفوار هو فيه ايه فيه de la ودو ودو ا و واكسيتيرا هنا في نقط يعني مش دول بس كل الكلمات الصغيره الحروف الصغيره اللي بتيجي اللي هي des ودو لا كل اللي احنا شفناه ورا الاربع في افعال اللي احنا خدناها النهارده هنتكلم عن حاجتين هنتكلم عن الفيتيو بخوش والبخونوا بري بريبوزيسيون شايفين هنا دول ضمائر بخونوا بري بريبوزيسيون يعني ضمائر بعد حروف الجر بخونوا ضمائر اللي هم ايه البخونوا البخونوا اللي هم دول moi toi lui elle nous vous eux و elle كده دول بيجوا بعد ايه بيجوا بعد après après يعني after préposition ايه هما بقى البريبوزيسيون بريبوزيسيون اللي هي حروف الجر اللي هما ايه اللي هما avec اللي هي with pour for يعني a avec accent طب et اللي هي and sans without euh, sur on etc هما دول لي بريبوزيسيون هما دول حروف الجر طيب يعني لو قلت لحد تعالى معايا viens avec moi مش هقول viens avec je انا بتكلم عن نفسي بقول له تعالى viens verbe venir with مع معايا انا فبعد لي بريبوزيسيون بعد الحروف الجربة بنحط الجو بنحط الضمير اللي بيجي مكان جو اللي هو مو تعالى معايا أه ما بقولش تعالى انا او هقول مثلا فا يعني اذهب سو يعني بدون سو اللي هي without بدون سون لوي يعني اذهب بدونه بدون هو مش هنقول بدون هو هقول بدونه آه، الوي لوي لوي بتيجي للإيل انا ممكن احط اسمه انا ممكن اقول مثلا فا سون فيليب بس انا مش عايز اكرر كلمه فيليب فهقول اي ضمير في الدنيا هو بيجي عشان نتفادى تكرار كلمه معينه يعني كل الضمائر دي بتيجي عشان نتفادى ان احنا نكرر كلمه فيليب او اسم حد احنا مش عايزين نكرره بنشوف الاسم ده هنا ال sujet بتاعه ايه ونشوف البرونون او الضمير المقابل لل sujet. لو انا كتبت فا سون فيليب يعني اذهب بدون فيليب فيليب ده اسم واحد او احمد خلينا نقول احمد فا سون احمد هتبقى فا سون لوي احمد ده كانه إيل بس احنا ما ينفعش نحط إيل نحط الضمير اللي يقابل إيل اللي هو لوي واضح استعمالهم بيبقى عامل ازاي تمام يعني انا لو قلت مثلا لحد توا اي موا انت وانا ما ينفعش اقول جو اي تو لان جو اي تو كسوجي لازم يجي وراها فيرب لكن توا اي موا كده لا اوكي طيب يبقى الضمائر دول toi كمان هتبقى toi يعني مش هتبقى تو موا بالظبط تو آه، بياخد بصي تو هنا بياخد توا اوكي والجو بياخد موا موا هنا زي مي بالانجلش هتقولي لي طب ما toi جايه قبل آه، حرف جر الضمائر دول لو جم في نص الجمله لازم يجوا بعد حرف جر حروف الجر كتير افيك موا سون بور اكسترا لحد الاخر ممكن يجوا لوحدهم كده لو هم اول كلمه او اخر كلمه في الجمله ممكن يجوا لهمش علاقه بال préposition دول زي زي دي انا كتبت توا اي موا سؤال انت وانا شايفين هنا آه، الضمير ده او البخونو ده جاء اول كلمه في السؤال واضح فما فيش قبليه حاجه آه، آه، طبعا تاني واحد جاء بعد ضمير بس ممكن ندي اكزامبل مثلا هقول tu tu parles anglais toi toi هنا جت عشان تاكد من معنى انت بس ممكن نلاقيها في السؤال كده tu parles anglais تتحدث تتحدث الإنجليزية أنت فالضمائر دول لو جم أول كلمة أو آخر كلمة في الجملة أو في السؤال بيجوا مش قبليهم أي أي حرف جر وبيجوا عشان آه، نتفادى تكرار كلمة معينة أو اسم شخص معين لو جاوا في نص الجملة أو في نص السؤال لازم يجوا بعد حرف جر من الحروف دول واضح استعمالهم؟ هنعمل عليهم اكزرسيس دلوقتي ونشوف هم عاملين ازاي avec avec quoi tu avec vis avec qui avec qui tu vis tu, tu vas tu vas avec moi avec lui lui lui avec elle ou avec ou, ou eux avec eux eux avec هنا eux viens avec nous viens avec nous طب لو ترجمنا دي يعني مع من آه، تذهب avec qui tu Avec tu vas qui avec moi معايا معاه معاها معها. آه، آه، معاهم معين. بس معاهم بس هنا نقصد بيها ال il ال ils pluriel ماسكولان فيان فيك نو تعال معانا شايفين استعمالهم كلهم جم بعد حرف جر كلهم جايين بعد افيك هنشوف هنا في ال dialogue. ممكن نقرا هنا بي فلور فلور في دو سبور avec Pierre, Pierre avec Pierre et Antoine. ok oui elle fait ده سؤال Oui. question Ah. Oui, elle fait du tennis avec. Du tennis طيب. avec euh, بيير وانطوان كانهم ايه هنا كانهم كانوا elle, كانهم إيل طيب يجي مكان إيه اللي يقابل إيل avec avec eux. Avec eux. Avec eux. Eux. E, avec eux. Avec eux. Hein? Très bien. Flore, Flora habite, chez Marie. Chez, Marie, oui. Chez, Marie. Oui, elle habite chez il, euh, elle. Chez elle, donc nous liaison, chez elle. Chez elle, ok. Très bien. Euh, elle, elle travaille elle, trava- elle travaille euh, pour M. M. monsieur Dumont Dumont, monsieur, Monsieur Dumont, Monsieur Dumont, elle travaille pour euh, جافايكم مسيو جيمو ده كأنه هو لأنه ال très bien يبقى نحط اللي هو قبله ال pour lui pour lui très bien pour lui les lui exactement oui La Elle dernière. vient elle vient ou vient au en vacances vacances en vacances avec nous. avec nous Oui, elle vient, elle vient elle vient avec nous. très Euh, bien nous ما avec nous. بتتغيرش نو بتبقى نو وفو بتبقى فو اوكي تري بيان واضح استعمالهم عامل ازاي آه، اوكي d'accord. استعمالهم هو يعني اغلب است... او نقول 80 او 90% من استعمالهم بيبقى بالطريقه بتاعت ال exercice ده طبعا آه، آه، الحاله الحاله الاستثنائيه لاستعمالهم لو هم بيجوا في اول الجمله او في اخر الجمله آه، مش مش هم مش مدينا عليهم exercice لان هم ما بيجوش كتير بس انا بقول لكم ممكن يجوا بالطريقه دي كده او آه، او toi ده يبقى في الاول اوكي زي السؤال اللي قبله طب هنشوف حاجه ثانيه هنا جديده حاجه سهله جدا اللي هو ال futur proche ال futur proche هو عباره عن ايه عباره عن verbe aller conjugué وبعديه اي verbe في ال في ال infinitif المستقبل المستقبل العادي اللي احنا بنتكلم فيه في الفرنساوي اسمه futur simple المستقبل البسيط لسه ما خدناهوش ده بيبقى فيه conjugaison ولازم نحفظ ال conjugaison بتبقى عامله ازاي وفيه terminaison وهكذا لكن ده يعني القاعده احنا عارفينها بس يساوي verbe aller conjugué يعني verbe aller متصرف plus verbe à l'infinitif يعني انا لو كتبت كده كتبت je vais venir demain je vais venir demain euh, demain يعني غدا اوكي يعني يعني سوف اتي غدا فاحنا عملنا ايه عايزين نستعمل فيرب venir في الفيتور بروش بن- بنحط له فيرب الي كونجوجي قبليه ونحطه هو الانفينيتيف في المصدر كي دابا عندي future بروش لو انا كتبت جمله عاديه في ال présent جو ريغارد ان فيلم انا بتفرج فيلم فيرب ريغاردي عاوزين نحول الجمله دي دي جمله في المضارع او في ال présent عايزين نحولها لل futur proche بنعمل ايه بنتكلم ب je اهو هنا هنحط كده je حط verbe aller هو اللي يتصرف مكان ال verbe اللي احنا عايزين نتكلم بيه في المستقبل هيبقى كده وال verbe اللي في المستقبل هيبقى في ال infinitif هتبقى بالطريقه دي جو في ريغاردي ان فيلم سوف اتفرج على فيلم واضح استعماله عامل ازاي في جبهاش سهل جدا يعني كلير خير هنا مكتوب هنا اهو pour parler du futur عشان نتكلم عن المستقبل طبعا هو مش قايل لنا ان ده futur proche بس هو ده futur proche aller plus verbe à l'infinitif demain je vais faire une randonnée غدا سوف آه، اعمل je vais faire une randonnée randonnée اللي هو hiking hein. Euh, demain je je ne vais pas travailler غدا طبعا لما يبقى عندي نيجاسيون البا بتبقى بعد اول فعل احنا عندنا فعلين هنا ورا بعض اول واحد متصرف تاني واحد في المصدر pas هتبقى بعد اول verbe هتبقى je ne vais pas travailler غدا سوف لا اذهب او سوف لا اشتغل اوكي je ne vais pas travailler هنا بيقول لنا ان اون آه، بمعنى nous بس المعلومه دي احنا نعرفها قبل كده on va زيها زي نوزالون بس دي في العاميه ودي في اللغه الرسميه لونج فاميليير لونج فاميليير لونج فورمال طيب لو جالي طيب لو لو انا كاتب جمله زي كده جو في au cinéma. Je vais au cinéma. أنا أذهب أذهب أو أذهب إلى السينما. سينما. طب لو عايزين نحط دي في الفيتشر بروش هتبقى عاملة إزاي؟ Je vais au cinéma. ده ده انهي فعل ده؟ في ده ده Je vais aller. Je vais aller. هتبقى je vais aller بالظبط. Je vais aller au cinéma. بالظبط كده. الفعل اللي بيبقى موجود في البريزون بقى hmm. بحطه في ال... في ال... في المصدر بتاعه واحط قبليه فيرب aller. كده بقى في تشوب خش. بوفيلير ممكن نقرا هنا الحته دي. دماء. دي Demain, ou va faire une randonnée. Une, randonnée. Et toi, qu'est-ce que, tu vas faire? Je suis fatiguée. Je vais. Oui, Je veux rester ici. je suis je vais lire un roman.